O rural é a resistencia, o espazo que preserva a vida. Case todos os cachiños de verde que se venden do espazo. O rural é a loita, a supervivencia, a conservación das costumes e dos montes, o xerador de oxíxeno e do alimento. Son mans, son suores, son tractores. E o último, e abandono e de segunda. O rural foi o esquecido, o reprimido, o oprimido, o silenciado, o comprado, o manipulado, Pero agora, o rural pode ser a solución, a esperanza, a oportunidade, o espertar, o futuro, O rural somos dos. Apolinizadora.